بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hari ini kita mari dengar beberapa hadis yang berhubung dengan utama eh wuduk berhubung dengan wuduk ni al wuduk ni merupakan satu silah satu senjata kepada orang beriman maka sangat tak sayugialah kepada orang beriman yang tidak berwuduk ataupun hanya berwuduk dia tu di waktu nak semaya saja atau waktu baca Quran, waktu nak tawah, waktu nak se'eh saja bukan kita ni wuduk ni kena jadi pakai orang beriman lah. Karena itu merupakan satu senjata dan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi baca juga sejarah para aulia ulama-ulama Islam orang dulu dan orang kebelakang ini kesua mereka hidup mereka tu bersama dengan wuduk. <clears throat> Hadis diceritakan oleh iman Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia telah dengar oleh aku akan kekasihanku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata ia tablughu alhi alhilyatul mu'min haitsu yablughul wudu' perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan sampainya sekiranya sampai wudu. Tabluru al-hilyatul mukmin sampainya hiasan makna kecantikan seorang manusia dengan hiasan dia tu sehingga sapanya wuduk di mana ni sapa tempat wuduk dia ambil tu maknanya kesai wuduk itu merupakan satu perhiasan Itulah ulama mari sarah deh ni. <clears throat> Nabi SAW sabda, "Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu." Faman istata'a minkum ayutila yutila fal yafal. Hadis diceritakan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah Sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah dihipung pada hari kiamat ghurram muhajjalina min asaril wudu' dalam satu anggota dalam suatu keadaan yang anggota-anggota mereka dan anggota muka mereka bercahaya daripada kesel-kesel wudu. Jadi di hari akhirat esok ni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali daripada kesel wudu. Kesel yang kita ambil air semaya ambil wuduk tu Ialah merupakan satu perkara yang dapat memberi kesan Cahaya dan nur di hari akhirat nanti Pamanistata aminkum ayutila ghurratuhu fal yaf'al dan barang siapa yang sanggup di antara kamu untuk nak memanjangkan sinaran tu, untuk nak panjakan, nak memperbanyakkan nur tu falyafal maka hendaklah buatlah hadis diceritakan kepada Uthman bin Affan an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata ia kata Uthman telah sebedalah Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa siapa-siapa berwudu fa ahsana alwudu'a maka maka menelak ia akan wuduknya siapa-siapa berwuduk ni yang wisa perkena wuduk dia ni ia elak wuduk ni kita nak pergi ambil kelo ambil neraca kita tak boleh kena ambil neraca agama tu kena ambil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk kita basuh molek, basuh air, basuh kaki lebih daripada secupok. Nabi ambil air semaya ni secupok je. Kita basuh kaki sebelah tak cukup lagi secupok. Jadi kita kena pisahlah wuduk kita ni jadi duduk dua je. Ambil hak wajib dengan hak sundak je. Hak makruh dengan haram asal ambil lah wuduk kita tu. Siapa bazir air, siapa telajak tu. Jadi Nabi Raya sini, Man tawadda'ah. Siapa-siapa beruduk ia Fa'ahsanal wudu'a Maka me'elak ia akan wuduknya Kharajat khatayahu Maka keluarlah oleh dosanya Min jasadihi daripada jasaknya Hatta takhruja min tahta azfarihi Sehingga keluar dosa yang berada di bawah kukunya Jadi Allah Ta'ala ni apa dosa Keluar dosa Daripada sebab wuduk Ada hadis termizi pula Saya nak baca ada lah termizi ni Ya baca apa ya pia setiap hari apabila kita ambil wuduk kita basuh tangik basuh muka maka Allah Taala waktu baik dosa yang berada di muka kita dengan akhir air dengan akhir titik air yang kita basuh tu setengah riwayat tu dengan air kita basuh tu basuh muka dosa di muka tu be. jadi dosa muka ni paling banyak dosa yang kita hari-hari sebab dosa besar dosa jahat dosa karut dosa berdengki dosa berzina dosa bercuri adalah dosa yang bermula daripada muka. Kerana muka kita ada mata Dengan sebab mata Kita tengok benda jahat Dengan sebab mata Kita tengok benda molek Berdeki kepada tua dia Dengan sebab mata Berlaku bercuri Dengan sebab mata Berbagai sebab Maka dengan wuduk ni Allah Ta'ala ampun dosa kita Apabila kita basuh muka kita Dari muka Ada telinga tu dia tak banyak ada hidung yang Allah Taala ampun dosa kita walaupun ada dari kalangan para ulama rahimahullah yang kata Allah Taala ampun dosa kecil saja dosa besar terpaksa lah kita kena bertobat diikhlas tobat dan uh, apa ni kita <clears throat> apa tak saya buat dah apa kita ni berada buat nah ada hadis Dicerita Uthman bin Affan juga hadis ni diceritakan oleh Bazar daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Aku dengar Nabi kata La yusbiru abdul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara tidak beruduklah oleh seorang hamba tidak sempurna la yusbiru tidaklah sem, tidak sempurnalah oleh seorang hamba akan wuduknya bermaknanya seorang itu sempurna wuduknya yusbiru wuduk tu illa ghafarallahu illa ghafarallahu lahu Malaikat telah ampunkan dia oleh Allah Ta'ala baginya Jadi orang yang beruduk Orang yang is, apa, isbaru wuduk, sempurnakan wuduk, sebab tu dia ambil lajak sikit, kalau kesikau tah sikit. Nah. Sempurna, maka tidak sempit tidak beruduk seumpama itu malaikat Allah Taala ampun dosa dia ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara akan dosa yang telah ia laku daripada dahulu dan pada belakang lagi nah yang yang lepas dah dan lagi akan datang. Hadis ning ning dikitakan oleh Bazar maka sanak dia tu ada berapa perbincangan lah setengah ulama mengatakan eh, ini hadis ini hadis hasan setengah mereka mengatakan hadis ini kurang sikit sampai pada murtabak do'ih tapi bukan do'ih jidan satu hadis lagi berhubung dengan wuduk ni Jadi siapa-siapa yang beruduk Dan sempena wuduk dia Lepas beruduk tu Dia kata Asyhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Illa futihat abwa bal jannah as-samaniyah Yadukulu min ayyiha sya'an Siapa-siapa beruduk Dengan sempena wuduk dia Dia Lepas tu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka Allah Taala buka pintu surga yang ke-8 dan dibagi kepada dia nak pilih pintu mana-mana nak masuk boleh. Hadis ni hadis diceritakan oleh Imam Muslim. Hadis lafaz seumpama ni ni banyak. Baik pun Imam Muslim, Imam Bukhari, eh, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dan banyak daripada ashabus sunan mai royak. Cuma kalau kita tengok silsilah sanad hadis yang mai royak hadis ni maka hadis yang di, yang diroyakkan oleh Imam Muslim lebih kuat sanadnya. Adapun hadis yang diroyakkan oleh Tirmizi ada berapa orang sanad tu sampai kadang martabak dhaif dan gharib maka kita boleh beramal daripada hadis yang diceritakan oleh iman muslim oleh itu malah sama-sama kita uh, memakaikan hidup kita atau menghias hidup kita dengan wudhu, kerana itu adalah perhiasan Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat yang dicinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afwidu amri. Innallaha basirul ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.